Las repeticiones. Chao, chao, chao, amichis de Fisi Más. Da Pablo, el giorno de hoy he eh, portado mi mejor amiga, la corda, el giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento Para meterte en forma. Vamos a pompar el core, ta, ta, ta, ta, ta, ta, con el salto de la corda. Vamos a hacer cuatro ejercicios que lo vamos a repetir, a repetir cuatro volte. La primera serie será veloce, ta, ta, ta, ta, Tú prendes un po' de condiciones. En la segunda serie lo hacemos. più lentamente. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a iniciar saltando la corda, vamos a hacer 50 saltos de la corda. Si tú no hay una corda, no te preocupes, puedes hacer el jumping ya, fai 50 jumping ya. topo del jumping ya, vamos a hacer piegamenti sulle braccia, vamos a hacer eh, solamente 12, 12. Pues esto lo pueden hacer anche le donne, eh, tutti lo pueden hacer, anche la señora María, tutti lo pueden hacer. Dopo, de, dopo de, del piegamenti Vamos a fare 16 mountain climber, 16 mountain climber, después del mountain climber vamos a fare squat, squats o sentadilla en español. esto lo hacemos todo de súbito, solamente reposamos cuando fachamos el laboro de gambe. La prima serie veloce, la segunda lenta. Serán cuatro series. Ok, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia bebamos un poquito de agua, que no manque la hidratación, que es fundamental en cuesto cuando alenamos un poquito la resistencia y la fuerza. deliciosa, deliciosa. Rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica. Vamos a hacer un poquito de... de... De movilidad, movilidad, movilidad. Muevo, muevo un poquito el brazo, el brazo, el brazo, el brazo. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta un poquito con el pie, con el pie, el pie, el pie, el pie, el pie, un poquito de, corseta en el posto. Ta, ta, ta, salto, salta, salta, salta, salta. <laughs> ok, vamos a piegar, vamos a extender lentamente lo que tú riesgas Senza piegar el dinopio Cambia. Ok, perfecto, vamos a aportar el eh, el talón eh, al glúteo. Yo voy lo que tú te metas en forma. La vida es movimiento. Debes de moverte, moverte, moverte, moverte. Siempre a tu ritmo. Y saranno personas più fuertes, più débiles eh. Por lo importante es eh, el movimiento, mantenerse, mantenerse. Tú no compites con me, tú compites con tu exceso Ok, Echamos una, ok, Y dos Ok, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con... Vamos a iniciar, como he de tus eh, <laughs> primas. vamos a iniciar. Primo ejercicio, la corda. Vamos a hacer 50 saltos, 50 saltos. La primera serie veloce. Dopo, de la corda, piegamenti. Dopo el piegamenti, vamos a hacer 16, 16 mountain climber y dopo hacemos 12 squats o sentadillas, per, per Ok, me preparo. Vamos con 50 saltini, 50 saltos veloce, veloce, la primera serie veloce. 3, 2, 1, 1, 1, 1, via, via, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 10 en più, 1, 2, 3, 4, 9, ah, ok, hemos 50, 50, vamos a hacer piegamenti, piegamenti, la señora maría lo puede hacer de esta forma, señora maría Maria, gomito, no fuori, dentro, dentro, dentro. De esta forma, la persona que sea più fuerte, donde desciende fino donde riesca. Y no hay uomini lo hacemos profundo, normal. Ok, 3, 2, 1, via, 12, Veloce, veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mountain climber, súbito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ok, ya, de la gamba vamos a abrir a la stessa misura la espalda vamos a hacer 12, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en più, ok, faccio una piccola pausa mi puedo mi posso idratare, nuestra prima serie, se siente, se siente que que el core, <laughs> que el core está vivo, ¿no? <laughs> Se que hay un poquito de resistencia o que nos manca. Progresivamente va mejorando si, si tú seis constante. Ah, muy bien. Vamos a hacer nuestra segunda serie. Ya con esta serie la vamos a hacer de tonificaciones. Vamos a hacerla más più lenta. Para las personas que no han la corda, pueden fare el jumping ya, jumping ya 50 saltos 50 saltos amortiguando siempre la caduta ok uh, ok via via via via via via via 50 saltos 50 salto salto español italiano 50 50 3 2 1 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 se siente que nos manca un poquito las condiciones físicas, pero progresivamente, progresivamente se va guadañando. Todo es cuestión de, de tiempo. Ok, ¿con cuál continuamos? Piegamente, piegamente. Vamos a hacer una piccola modifica. Una piccola modifica. Vamos a hacer esto Adesso tutti le donne fanno este movimiento Avanti. echando una Vamos. Mountain climber. Mountain climber. 16. 1. Vamos a girarlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. en realidad, en realidad eran 6. fatto 4 di più però va bene va bene la vita ti ringrazia tutto quelle forze qual continua continua il... delle gambe delle gambe ok anche queste vamos a fare una piccola modifica e scendo e mi, e mi sposto da A a B o da B a A ok 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vai indietro uno in più ah, ah, ah. e 12 12 se sente il tuo corpo se sente ciao ciao a tutti Lo que guardan con este canal es de difícil más. <laughs> pausa, pausa. Me hidrato, me hidrato. <laughs> yo me hidrato, yo me hidrato. Guarda, pura agua y pura. Pura y naturales. Tú puedes beber el latte, los yogur, lo que te piace, lo que te piace, yo guarda. Agua naturales. Uf, madre de Dios. Con este ejercicio, digamos, tonificado Nuestra esta serie es de cardio. Se va a sentir la fatiga. Se va a sentir. Pero tú no te vas a fermar, Yo me estanco, tú te estancas. Pero no, no nos enfermamos a la prima dificultad. Ok. Vamos, vamos a parar nuestro salto. Salto con la corda. Vamos a, voy a aportar un poquito el, el talón en dietro. Tú salta la corda como voy. Lo importante es hacer 50 saltos. Ok. 3, 4, 5, 6, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 50. Uh, uh. Ay, se siente, se siente el core que, que va veloce. Estamos pompando un alineamiento inteligente. Inteligente y eficaz. ¿Cuál continúa? vamos a fare piegamenti è uguale un'altra modifica vamos a braccio avanti braccio avanti ok 3 2 1 via scendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 mountain climber normal veloci 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah ah ok si sí va si sí va 3 Manca la última, la eficacia, la que nos porta la victoria. Ah, son estancos, Lo so que tú sei estanco, aunque yo soy estanco, pero no se ferma più. Respira, respira. Ah, respira. siente, siente, siente que tu cuerpo está volente internamente. Ah, rico, sabroso agua pura y natural. Ok, <laughs> ok, respiro profundo. Última serie, la serie que nos porta a la victoria. A la victoria. Vamos, vamos, vamos. Vamos, andiamo, andiamo, andiamo. Me preparo, me preparo, me preparo. 3, 2, 1. vamos a hacer 50 saltos. 50 saltos normales normales, normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 9, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 9 Y... 9 10. Uh. Piegamente. Piegamente. Vamos a hacer una pequeña modifica. Yendo, cuando salgo, mano contraria, toca espalda contraria. ¿Va bene? Ok. La faccio de frente 3, 2, 1. Via. E 1. abro dietro, respiro profundo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11 12 uh. mountain climb normale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 ultimo ultimo lo so lo so presente la fatiga. C'è poco riposo, pero lo te va a ayudar eh, a guadañar eh, un po' de resistencia 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, un altro y me fermo 1, 2, 3, molto bene fatto un allenamento efficace e intelligente per metterti in forma la vita è movimento Y questo movimiento è fondamentale per metterti in forma guadagnare un pochino de resistencia guadañar un poco de vida, si tú ancora no te has inscrito a este canal escríbete, lacha tu comentario, mi tu comentario, vamos a hacer un poquito de stretch porque hayamos finito mueve un poquito el pie, mueve ok piego piego una gamba, gamba otra gamba derecha y lentamente scendo cambia Ok. Vamos a encrochar, encrocho, encrocho Encrocho y desciendo. Toco tierra. Meto la testa. Meto la testa al ginocchio. Cambia. Cambia, cambia. Ok. Perfecto. Nuevamente. Talones al glúteo. Cambia. ok piego ligeramente ginocchio abro un poquito le spalle giro solamente el dorso cambia ok adesso de lato cambia Perfecto. Brazo avanti Indietro. dietro. Cambia, dietro. Avanti. De fronte. Abro, chiudo, abro, chiudo. en indietro. Avanti. Su en you. Su en you. Prende un gacho de aria bótalo nuevamente expúlsalo por el giorno de hoy habíamos finito mille mille mille mille mille gracias de cuore Pablo nuestro próximo entrenamiento dopo, de este entrenamiento vamos a hacer un entrenamiento con, con la banda elástica ta ta ta ta siempre meterte en forma chao chao Chao michi chao michi